Всем привет! Сегодня мы будем делать открытку на 23 февраля в виде машинки. Но сначала, ребята, подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новое видео. Также я вам хочу сказать спасибо за то, что вы подписываетесь на меня, что вы смотрите мои видео. Мне очень приятно, что пишете комментарии. синий. Это место мы покрасим синим. колеса у нас будет оранжевого цвета ручки мы покрасим в желтый, желтого цвета. Машина у нас будет зеленого цвета. Thank you. Thank you. нас разукрасить. Фары. Вот эта фара у нас будет белого цвета. Эту фару мы сделаем красную. Вот у нас красного цвета. Эту фару тоже сделаем красного цвета. Там вот это вот. А это белая у нас будет. Окна у нас с вами будут тоже белого цвета. Ребята, если вы были внимательны и смотрели внимательно, как я разукрашиваю машинку, как я рисовала, вы должны заметить, что тут я изменила. Если вы заметили, напишите в комментарии, что изменилось в машинке. А сейчас с вами, что мы будем делать? У нас машинка уже готова. Мы сложили вот такой у нас получился двойной листок. его сложили вот так вот. Здесь у нас машинки нет, и сейчас мы с вами будем ее вырезать. Так как у нас открытка с вами будет в виде машинки. Берем ножницы и начинаем выстригать вот эту пошли работу. Выстреляем аккуратно, когда мы обращаемся аккуратно. Поверьте, выстреляем уже. Вот я уже вырезала машинку. Вот такая у машинка получилась. С этой стороны у нас цветная, с этой нет. Так что соответственно, разукрашиваем нашу машинку, как рецепт, чтобы она наружу. Здесь вот, напиши, Уже нарисовала машину с двух сторон. С этой и с той. Вот такая у меня машина получилась. Вот здесь вот она раскладывается, здесь можно написать поздравление. Здесь она вот такая. Ребята, если вам понравилось видео, подписывайтесь. Пишем комментарии.